Says. 6, 7, 8 yoki shunga yaqin yoshdasiz. Ota-onangizga qarab ularning qanchalik kamolotga yetganliklari, kuchliliklari, naqadar ko'p narsani tushunishlari va bajara olishlaridan to'lqinlanib ketasiz. Otangiz mashina boshqaradi, onangiz dunyodagi har qanday dardni davolay oladi va siz bir kun kelib ularday katta va jiddiy bo'lishingizni tasavvur ham qila olmaysiz. Yo'q, buning iloji yo'q. Sizning tartibsiz o'yinchoq dunyoyingiz va ularning aql bovar qilmas ulkan dunyolari orasidagi jarlik juda ham katta. Ammo qandaydir mo'jiza yuz beradi. keladi va siz lug'atdan kattalarning ta'rifiga qaraysiz va hayratdan yoqa ushlaysiz. Yo Parvardigor, axir bu menman-ku, ammo bu qachon sodir bo'la qoldi? Anglashilmovchilik nimada ekanligini bilasizmi? Gap shundaki, katta bo'lishingiz biror muayyan hodisadan keyin bo'lmagan, ya'ni rasman sizning balog'atga yetishingiz hech qachon yuz bermagan, ammo o'zingizning oynadagi aksingizga qarang. Endi siz o'zingizni kattalarday tutishingiz kerak. Endi siz sizni fosh qilib qo'ymasliklari uchun ular o'yinlarni qoidalari bo'yicha o'ynashga rozi bo'lasiz o'qishga topshirasiz ishga kirasiz kommunal to'lovlarni to'lab yurasiz va yildan yilga buni tobora yaxshiroq uddalaydigan bo'lib borasiz katta katta amakilar sizni kattalarday qo'lingizni siqadi haydovchilik guvohnomasini taqdim etadi va hattoki har oyda hisobingizga pul ham tashlab turadi siz oynada o'zingizga ko'z qisib qo'yib boplab laqillatyapman a buni qara lekin o'zlari gapirishni istamaydigan bu kattalar dunyosining siri va qiziq tarafi nimada ekanligini bilasizmi tushunmay qilmayotgan bo'lsangiz video davomida tushunib yetasiz 1952 yil 9 kuz kunlarining birida sariq dengiz suvlarini qo'riqlab yurgan harbiy kema bortiga 16 nafar og'ir yaralangan askar keltiriladi yaxshiyamki ekipaj ichida harbiy jarroh jozef tsir ham bor edi u yaradorlarni amaliyotga tayyorlashlarini buyurib o'zi kayutaga yo'l oldi va eshikni ichkaridan berkitib qo'ydi. U ichkarida tibbiyot bo'yicha o'quv qo'llanmasini qo'lga oldi va jarrohlik haqida o'rganishga tushdi. Siz faqat men imtihonlarga so'nggi pallada tayyorlanishni boshlayman deb o'ylagan edingizmi? Bundan tashqari, bu yigitni ismi Jozef ham Sir ham emas edi. Uning tibbiyotga ham hech qanday aloqasi bo'lmagan. Tanishib qo'ying, Ferdinand Demara. U 20 daqiqadan so'ng jarrohlik xonasiga kiradi va qo'liga skalpelni olib ichida qancha kamroq kessam, tikish ham shuncha yengil bo'ladi deb o'ylaydi va shunga qaramay 16 kishini saqlab qoladi. Ya'ni hammasini bexato tarzda qoyilmaqom ish. Doktor Jozef Sirning, ya'ni Demara shaxsini o'g'irlagan yigitning onasi o'z o'g'lining qahramonliklari haqida o'qib, ammo rasmda allaqanday boshqa odam turganini ko'rsa, qay holga tushar ekana? Surishtiruvlar ortidan Demaraning yolg'oni fosh etiladi, ammo Kanada qirollik Rossiyalik harbiy dengiz floti qallob jarrohga ayblovlar qo'ymaydi va to'rt tomoni qibla ekanini aytadi. Keyinchalik Demarani favqulodda mashhurlik quvib yetadi. U haqida jurnallar tinimsiz yozar, unga yuzlab hayajonli maktublar kelib tushar, unga bag'ishlangan kitob va film ham dunyo yuzini ko'rgan edi. Endi menga aytingchi, agar Jozef Sir shaxsini o'zlashtirib olgan inson o'rnida Jozef Sirning o'zi bo'lganida shunchalik ovvoza bo'lar edimi? Nimadir menga buning aksini aytayapti, chunki insonlarni muvaffaqiyatli jarrohliklar emas, o'zi aslida hayotlarni saqlab qoluvchi shifokorlar tiqilib yotibdi-da, to'g'rimi? Balki ularni maxsus ma'lumotga ega bo'lmagan inson uddalagani lol qoldirgandir. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, doktorlik qiyofasiga kirish Demaraning tarjimai holida yagona voqea bo'lmagan ekan. Uning xizmatlari ro'yxatida o'q o'qituvchi, advokat va ruhoniy roli ham bor. Yigitning quli qiyofalarini qopday o'zlashtirgan va amalda nimagaki kirishsa, hammasini uddasidan chiqqan demara voqiyasida insonlarni zabt etgan narsa uning iste'dodi emas balki ko'proq sarguzashtlardagi tavakkalcha uddaburonlik shaxsiyatni o'zlashtirishdagi o'ziga ishonch va hayiqmasligidir asosiy rolni esa chamamda ong ostimizdagi qalloblarga bo'lgan moyillik va ularning qiliqlaridan zavqlanish o'ynagan nega bizni qalloblarning hikoyalari bunchalik o'ziga qaratib olgan bunga ikkitagina sabab mavjud birinchisi bizga bolalikdan xulq atvor qoida va me'yorlarni singdirishga urinishadi ular ularning aksari jig'ingizga tegadi va bezor qiladi. Sho'rvani ichmaguningcha shirinlik yo'q. Yomon o'qisang o'qishga kira olmaysan, o'qishni yaxshi tamomlamasang yaxshi ishga joylasha olmaysan, vaqtida choraklik hisobotni topshirmasang mansabda o'sishni orzu ham qilma. Bizning hayotimiz harakatlanish o'ta noqulay qafaslardan tashkil topganday. Ba'zida ular shu qadar yurakni siqadiki, to'yib nafas ola olmaysiz. Omad va baxtni ter to'kib qo'lga kiritish kerak. Qanchadir qadamlar tashlanishini, tajribada qaysidir bosqichga ko'tarilish lozim va shartlar bajarilmas ekan, keyingi daraja yopiqligicha qoladi. Kimdir bu cheklovlarga qarama-qarshi ish ko'rsatib qo'ysa, bizning birinchi reaksiyamiz bolalarcha qiziqish va yashirin zavqlanish. Nahotki shunday qilish mumkin bo'lsa va biz medpunktda o'zini kasalga solib olgan Andreyga xursand holda maktabdan ketayotganiga havas bilan qarab qolamiz yoki kimdir joniga tekkan ishidan ketib ham ko'proq zavq ham pul keltirayotgan ishi bilan shug'ullana boshlasa ham shu hissiyotni tuyamiz. Biz esa eski joyimizda qolar ekanmiz, qanday qilib jonga tekkan qiyofani yechib, yangisini tanlash orqali hayotni birdaniga o'zgartirib yuborish mumkinligini tushuna olmaymiz. Bunday qoloqlik asosida bizning miyamizga tamg'aday urilgan yangilikdan qochish turadi. Miya saqlab qolish uchun minglab bahonalar topadi. Eski narsadan voz kechmagan holda nimadir yangi ish qilib ko'rish miyani aldashning bir usuli. Nimadir tikish yoki nimanidir qurbon qilib ko'rish kerak bo'lmasa bo'lmasin, ammo buning iloji topilarmikan? Ishonish qiyin, lekin topiladi. Skillbox ta'lim platformasi 7 kunlik bepul onlayn kurslarni va intensivlar uchun kirish taqdim etadi. Quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Dasturlash, dizayn, marketing, o'yinlar, boshqaruv, multimedia. Qaytaraman, mutlaqo bepul. Bepul deganda chindan ham pul to'lanmasligini nazarda tutyapman. Hozir ham keyin ushbu 7 kunlik kurs uchun hech narsa to'lash kerak bo'lmaydi. Ya'ni tanlagan yo'nalishingizni o'zini shaxsan sinab tekshirib ko'rish tushunish imkoniyati hech qachon bundanda qulayroq bo'lmaydi endi siz mendan so'rashingiz mumkin kurslardan bepul foydalanish imkonini qanday olaman Javob beraman. Birinchidan izohlardagi havola orqali o'ting, keyin esa o'ziga tortgan biror kursni tanlang. Arizani to'ldiring. Skillboxda ta'lim olish uchun taklifnomali xatni oling. Tamom. 7 kun davomida siz o'zingizni Go dasturchi yoki ovoz dizayneri yoki hattoki liboslar dizayneri sifatida his etishingiz mumkin. Agar bu rol yoqmasa, hech qisi yo'q, demak taqdir emas ekan. Lekin hammasi ko'nglingizdagidek ketsa, bu sizning hayotingizdagi eng omadli qayta qiyofalanish bo'ladi. கூடாது Demar va siz o'rtangizdagi qanday umumiylik bor? Siz o'zingizni ko'rsatayotganingiz kabi emasligingiz va tez orada sizni fosh qilishlari mumkinligi hissi. Bundan tashqari sizning barcha yutuqlaringiz bu yanglish tuyg'u. Pista pochog'iday gap. Siz shunchaki omadingiz yaxshigina kelib qolgan va siz hozirgi joyingiz va maqomingizga arzimaysiz. Aytingchi, bu sizga tanishmi? Ba'zi baholashlarga ko'ra ushbu videoni ko'rayotganlar orasida 70% inson bu hisni qachondir boshdan kechirgan yoki kelajakda kechiradi. Buning nomi esa qalloblik sindromi. O, Tim, bu eng dahshatli haftalardan biri bo'ldi. Men o'zimni juda nomunosib his qildim. Britaniyalik biokimyogar Paul Nyors tomonidan do'sti Timothy Huntga o'zining Nobel mukofotiga sazovor topilganligi haqidagi xabarni olgach aytgan jumlasi: "Har qanday, hattoki eng ahamiyatsiz muvaffaqiyatlarning ham birinchi muammosi siz. Bu ishni tasodifiy qilganingiz va endi sizni istalgan navbatdagi soniyada fosh etishlari mumkinligi haqidagi tinchlik bermas hisdir", deydi Neil Geyman, mashhur ingliz yozuvchisi, ko'plab mukofot va e'tiroflar sohibi hisoblanadi. Men har doim eshik taqillatib ostonada, qo'lida qisqichli papka ko'targan bir kishi paydo bo'lishini, negaligini bilmadim lekin tasavvurimda aynan qisqichli papkani ko'raman va hammasi tugaganini, meni fosh etganini, endi esa haqiqiy ish topishim kerakligini tasavvur qilaman. Labbay, Chipstov Denis Ha, biz sizni ichkarida ekanligingizni bilamiz. Risoladagiday ish topish vaqti keldi. Dada, bas qiling, men axir video yozayapman. Men sening otang emasman. Bir yigit esa umuman odamlar uning ishlarini bo'rttirib ko'rsatishlari va uni o'zi haqida ixtiyorsiz qalloq deb o'ylashga majbur qilishini aytadi. U yigit esa aytsam ishonmaysiz, Albert Einstein edi. Ko'rib turganingizdek, hattoki buyuklar ham bu hisdan qutula olmaydi va aksincha, siz uchun oz bo'lsa ham arzirli muvaffaqiyatlar yoki e'tiroflar sizga nomunosib tarzda nasib etgani hammani qadab ketayotganingiz va bu imtiyozlardan lazzatlanishga hech qanday ma'naviy haqingiz yo'qligi haqidagi o'ylar tinchlik bermaydigan hisga aylanadi. Qalloblik sindromi hayotingizning boshqa doiralariga ham, masalan, munosabatlarga ham taalluqli. Sizlar mana bir necha oydan beri uchrashayotgan bo'lsangiz ham hamon har kuni tongda ma'shuqangiz ko'zini ochib, "Hoy yigit, sen kimsan o'zi?" deyishini kutasiz. Qisqa qilganda, qalloblik sindromi bu siz o'z baxtingizga noloyiqligingizni bot-bot eslatib turuvchi qaysar hissiyot. Shunday qilib, qalloblik sindromi o'zini o'zi yuzaga chiqaruvchi kutishga, boshi berk ko'chaga aylanyapti. Doimiy qovun tushirish va o'zingizni bildirib qo'yish qo'rquvi haqiqiy imkoniyatlaringiz va fazilatlaringizga shubha, sizni cheklagan va xato qilishga ko'proq moyil qilib qo'yyapti. Bularning hammasi sizga berilgan vazifaga noloyiq va shunchaki bir o'tkinchi ekanligingizga yanada kuchliroq urg'u beradi. Paysalga solish va perfeksionizm qalloblik sindromi bilan yelkama-yelka yuradi. Bular individning doimiy qo'rquv va qovun tushishiga qarshi so'nggi choralaridir. Paysarlikka solish bunday holatda quyidagi bahona bilan oqlanadi. Sizga aytaylik, loyiha uchun 3 hafta berilgan va bu muddatni 20 kunini siz behuda o'tkazgansiz. 21-kuni oqshomga yaqin esa jon holatda ishga kirishasiz. Bilasizmi nega? Chunki ishingizni tanqid qilib tashlashlaridan qo'rqasiz. Agar siz uni nazarda tutilgandek berilgan vaqtni to'g'ri taqsimlab foydalandingiz, ammo oxirida vaqtida baribir tanqidga uchradingiz deylik. Bu shundoq ham o'z kuchiga ishonmaydigan inson, ya'ni siz uchun jiddiy zarba bo'lgan bo'lar edi. Agar muddatni oxiridagina harakat qilib shunday natija ko'rsatsangiz, o'zingizni oqlash uchun yaxshi imkoniyatga chiqasiz. Gap qobiliyatimda emas, shunchaki men juda dangasa odamman o'zi. Bu yog'i esa yanada qiziqroq. Hammasi yaxshilik bilan tugasa ishingizni oqlashadi. Bu esa sizdagi qalloblik sindromiga ozuqa bo'ladi, chunki siz hech qanday harakat harakat qilmasangiz ham ularga hammasi yoqqan bo'lib chiqadi siz yana hammani aldadingiz tabriklayman sizning shunchaki bir omadingiz keldi kelasi gal u sizdan yuz o'girganida hiqildog'ingizdan olishlari aniq perfeksionizm ushbu holatga yanada yaqqolroq javobdir qalloblik sindromining ushbu ajralmas qismi haqida ishoning hech kim men kabi so'zlab bera olmasa kerak men qancha ko'p videolar chiqarishim mumkin edi rostini aytganda material ustida oxiri ko'rinmas mehnatlar botqog'iga botib qolmaslik uchun muddat qo'yaman va odatda bu muddatda ishni yakunlay olmayman. Chunki men bir necha 10 ming marta dubllar olaman. Masalan, bu 3-dubl. Bittalab fon musiqani to'g'irlab chiqaman. Bir tomondan u yaxshi eshitilsin, ammo ovozni ham bosib ketmasin. Mana shunaqa mashaqqatlar bor. Har bir sarlavha va yozuv imlosini tekshirib chiqaman. Har holda ilmiy ma'rifiy kontent yaratayotgan kishining xatolarga yo'l qo'yishi ahmoqlik bo'lar edi. Hattoki eng mijg'ov va injiq tomoshabin ham mutlaqo sezmaydigan tuzatishlar kiritaman qalloblik sindromi fonidagi perfeksionizm qobiliyati va ko'nikmalaringiz hech bo'lmasa o'rtacha darajaga mos kelishi uchun o'zingizdagi bor narsani siqib chiqarishga ishora qiluvchi hissiyotdan kelib chiqadi lekin biz nega o'zimizni qallobday sezamiz qachon va qayerda risoladan chiqib ketgan edi ba'zi talqinlarga ko'ra bu erta bolalikdan boshlanishi va yoki haddan ziyod qattiqqo'llik yoki me'yoridan ortiq erkalatib yuborish natijasida gazaklan zirqirlay boshlaydi kimnidir esa shunchaki to'yib ovqatlangani va mushugini mikroto'lqinli pechga qamab qo'ymagani uchungina oqlashlarga ko'mib yuborishadi bunday holatda bolakay umuman biror maqtovning qilgan ishi uchun munosib bo'lganiga shubha qila boshlaydi avvalgi roliklarimizdan birida biz danning kryuger effekti haqida gaplashgan uning mohiyati shundan iboratki past malakaga ega insonlar vazifaning na qiyinligi va na o'z ko'nikmalarini xolis baholay va o'zlari qodir bo'lganlaridan ko'prog'ini zimmalariga oladi ammo tasavvur qilib ko'ring katta malakaga ega ularga insonlar ham baho berishda xolis bo'lishlari qiyin ekan ular o'zgalarni malakaliroq hisoblagan holda o'z bilim va ko'nikmalarini pastroq baholashga moyilroqlar bunday munosabat esa tushunib turganingizdek qalloblik sindromi uchun serhosil zamin yaratadi biz o'z afzallik va kamchiliklarimizni boshqalardan yaxshiroq bilamiz bular shunday narsalarki hattoki bir yostiqqa bosh qo'ygan insonlarimizni ham xayollariga kelmagan biz o'z boshimiz va xayollarimizdagi barcha gunohlaru vasvasalarni har kuni birinchi qatorda mayda ikir chikirlarigacha kuzatish sharafiga ko'rishga musharrafmiz keyin esa begonalarga qarab ularning hayotining faqat yuzaki qisminigina ko'ramiz faqat sayqallangan muvaffaqiyat unga eltuvchi mashaqqat ikkilanishlar va qo'rquvlar esa nigohimizdan yashirin qolib ketadi sizning hayotingiz go'yoki omadsiz kadrlar omadsiz dubllar lavhasi onangizga ko'rsatsa bo'ladigan kamyob pallalar esa onda sonda bo'lib turadi xolos boshqalarning hayoti esa ranglari sozlanib montaj qilinib nuqsonlari esa shuvab qo'yilgan katta ekrandagi premyera ana shunda biz boshqalarni o'zimiz bilan solishtirib har g'isht hayotda osongina qolibdan ko'chayotgan har ishi muvaffaqiyatli insonlar roliga o'zimizni nomunosib deb topamiz biz bo'lsak qandaydir nuqsonli tentaknamo boshqa sayyoradan kelib qolganday omadi yurishmagan anqovlarmiz va shunda ham omad menga kun kelib kulib boqsa demak men hammani laqillatibman men o'ylaganlari kabi emasman bizning aqlimizga boshqa sirtdan qaraganda o'ziga ishongan va e'tirof etilgan ko'plab kishilar bo'lsa-da o'z o'zini yeyish shubha va gumonlarga to'la bularga qarshi chora topa olmayotgan insonlarning borligi kelmaydi ham buning nomini gunohkorlar fenomeni deyiladi va u o'zgalar hayotining ichki yashirin jihatlarini va ularning fikrlarida kechayotgan narsalarni bilmasdan xulosa chiqarish bilan izohlanadi esingizdami 70% odamlar qalloblik sindromidan ozor chekadi bular juda kamaytirilgan ma'lumotlar deb o'ylash uchun asoslar ham bor chunki bunday ma'lumotlarni faqat so'rovnoma asosida olish mumkin lekin ko'pchilik o'zini boshqalardan malakasizroq ekaniga iqror bo'ladi bo'la olmaydiku axir g'arb madaniyatida muvaffaqiyatli inson obrazi hammaga namuna qilib qo'yilgan bu bizning jiddiy olamimiz haqidagi tasavvurni biroz o'zgartiradi atrofdagi mana bu tund yuzli insonlar duma va press va shu yerda men uzoq yillardan so'ng mister frimen qayerda bo'lmasin qachon bo'lmasin seriyasida nimani nazarda tutganini birdaniga tushunib yetdim ehtimol aynan shu narsa emasdir lekin shu narsa deya qolaylik bu albatta ananizm haqida emas balki ichki irodasizliklar mezondan adashish va g'alatiliklar va uning ostida urchib yotgan kattalarga xos yaxshi tarbiya niqobini yuzaga tortib olish haqida bu niqoblar ham yagona nusxada emas ular juda ko'p biz hayotning alohida biror sohasidagi emas balki har tomonlama total surunkali qalloblarmiz sezgan bo'lsangiz kerak siz turli insonlar bilan turlichasiz turli joyda ham o'zingizni turlicha tutasiz mana masalan birinchi denis oddiyroq do'stlari uchun keyingisi esa o'zi o'ylashni istaydigandek hazilni nozik his etgani qarama qarshi jins vakillari uchun mana yana bittasi 30 yoshni ortda qoldirganiga qaramay chorak uchun navbatdagi uch bahoni olib kelgan bolakay bunisi ota onasi bilan mana bu esa suratga olishlar uchun bu yerda biz o'zimizdan til tilsimotlar pardalarini ochib tashlayotgan zehni o'tkir eruditni yasab olganmiz eng muhimi esa bu qiyofalarning hammasi o'z o'zidan bizdan izn ham so'rab o'tirmasdan o'zgaradi rollarni siz emas rollar sizni o'ynayotganday bo'ladi bugungi eng so'nggi va asosiy savol qalloblik sindromidan qanday qutulish mumkin balki kimdir buni umuman qilishga hojati yo'qdir ko'ryapsizmi unga shunchaki qo'l siltab ketib bo'lmaydigan darajada fitratimizga singib ketgan lekin tagiga yetishga qaror qila olsak va ko'pincha ko'pchilik ularga taqlid qiluvchi va havas bilan boquvchi insonlar ham ba'zida o'zlarini hamma kabi zaif begona va nomunosib sezishni anglasak ajoyib kashfiyotni yashab o'tamiz biz bilan hammasi joyida bo'lib chiqadi agar siz ularni o'rnida bo'lib qolsangiz siz o'zi haqida ko'z o'zi ilg'amas haqiqatni yashirayotgan tovlamachi ham, firibgar ham bo'lib qolmaysiz. Siz hamma qatori bo'lasiz. Qanchalik g'alati bo'lmasin, hech kim siz bilan ishi yo'qligini eslash foydali bo'ladi. Psixologiyada bu projektor effekti deyiladi. Unga ko'ra siz go'yoki sahnada chiroq nurlari ostida turibsiz va hamma nigohlar sizga qaratilgan. Insonlar nafas yutib va nihoyat biror xato qilishingizni, keyin esa ular ustingizdan kulib xushtaglar ostida sizga pomidorlar uloqtirmoqchiday bo'laveradi. Aslida esa atrofdagilarning hammasi o'zlarida nima deb o'ylashlari haqida o'ylashadi. Ularga ham yordam berish mumkin. Agar sizda qalloblik sindromi xuruj qilsa, bu video haqida boshqalarga ham ayting. Ularga bu albatta yordam beradi. Axir qalloblik sindromi boshqalardan ajralganlik hissi bilan uzviy bog'liq. Agar atrofda nafaqat siz, balki boshqalar ham qallob bo'lib chiqsa, demak bu ortiq firibgarlik bo'lmaydi. Bu karnaval. Sizga kimnidir o'z ishini qanday bajarishi yoqsa, buni shunday bo'lishi kerakdek qabul qilmang. Unga xushomad qiling. Har doimgidek ichingizda emas, uning mahoratini samimiy samimiy nutq bilan yetkazing masalan ko'cha musiqachisiga ehtimol aynan sizning sozlaringiz unga o'zini yaxshi gitarist deb tutishga chek qo'yishida yordamchi bo'lar yoki u xo'rsinib o'ylaydi ey xudoyim yana bir bechorani aldab qo'ydim a qalloblik sindromi kabi yoqimsiz holatda ham ijobiy nimalardir bor masalan sizni fosh qilmasliklari va qulog'ingizdan cho'zib qo'ymasliklari uchun doimiy uyg'oq bo'lgan intilish va kamolot motivatsiyasi agar biz doim o'zimizni aslimizdan tashqari tutar ekanmiz nega o'zimizni yanada kattaroq va arzirliroq inson sifatida tutmasligimiz kerak o'zingizni va atrofingizdagilarni umuman olganda voqelikni aslingizdanda yaxshiroq ekanligiga ishontirish yoki siz aslida uyalmasligingiz sahnada katta omma qarshisiga chiqish qilish va siz uchun odatiy balki ishday oson bo'lib qolar bundan tashqari kim sizni matematikada qobiliyatsiz deb aytdi siz hozircha esi og'ib qolmagan kashf etilishini kutayotgan Jon Nishning o'zginasisiz. Albatta ko'nikma va bilimlar shunchaki kelmaydi, ammo shunday his qilishlar bo'lsa, sizdan ichki zo'riqish va cheklovlarni haydab soladi. Faqat me'yorida bo'lsin. O'zimni Superman qilib ko'rsataman, qabilidagi haddan oshishlarsiz, tortishish kuchi psixologiyasi va o'z-o'zini ulashtiruvchi umidlar bilan hisoblashib o'tirmaydi. Agar bu nihoyasiz niqoblar silsilasi kattalikka ulanib ketgan bolalik o'yini bo'lsa, unda eng sevimli o'yinni tanlash o'rinli bo'lar edi. Axir bu sizning hayotingizning o'yini. Biz qanday qiziq dunyoda yashayotganimizni bir tasavvur qilib ko'ring bu shunday dunyoki undagi har bir shaxsiyat koordinatalari grafikida shunchaki nuqta emas balki kattagina siyoh tomchi bu shunday dunyoki undagi men kimman savoli biror bir muayyan javobni nazarda tutmaydi hech qanday javob uni qamrab ola olmaydi deyish ham mumkindir balki bir birlarini katta ekanliklariga ishontirishga jiddiy urinayotgan qo'rqib qolgan bolalar dunyosi bilsangiz bunday dunyoda tan olish mutlaqo qiyin ish emas mening ismim denis va men sizlar o'ylaganday emasman